hoi thamnoi. To futon homper meisdon cae scleroteron esti tes poas, thamnos legetai, hos eisin en tais octais cae limnais schoinos, ho donax anus dos tufas feron cae endon coilos cae phalangas echon ho calamos en allois topois auxanontai torrodon, ribes acte. Arceuthos, homos he ampelos, he etis clemata ferei. Hos ta clemata helicas, oinara cae botruas. Hon toi stuloi, hai stafulai cremantai, ragas sunehusai.